Assalamualaikum, selamat datang di channel kami. Kegiatan Safia kali ini adalah membantu mama membersihkan rumah. Ikuti Safia sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Selamat menonton. down. Ini mama hitam putih. 姐姐。